Ксения Газиева, современная поэтесса. Игра бессмысленна. Игра бессмысленна. И карты биты. Я не Каренина, а ты не мой герой. Игра окончена. Теперь мы квиты. Я отыграла и сдаю в отбой. Сквозняк в окно уверенно и смело. Я покидаю игровой альянс. Я ухожу. Кому какое дело? Ты принимай последний реверанс. Не задержусь. Возможно, пожалею. Решение есть подписи печати. Я научилась. Раньше не умела людей любя на воле отпускать. Опущен взгляд, да в нем тоска. И линии судьбы теперь пунктиром. Игра окончена. У нас ничья. А я тебя неистово любила. Спасибо.